With blockchain-based ICOs, you have the chance to invest in future blockchain-based companies. Centerra Sharing Coin ICO combines the sharing economy interested in a crypto ICO which could easily tenfold your capital. Centerra Sharing Coin. Crypto launch. They are always only focused on two areas. It's always about technology. I have a coin coming out. Красивый старт, четкое исполнение, ни одного сбоя. Прекрасная концепция бизнеса, который вписывается в мировой тренд на начальном восходящем этапе. Поэтому неудивительно, что в первый день для того, чтобы продать первые полмиллиона монет, потребовалось всего 4 минуты. Во второй день тот же лимит ушел на полторы минуты быстрее. Старт ICO превзошел все ожидания мы первые, и я приглашаю вас в свою команду. Ссылка находится под видео.